Se trata del señor Ramón Duarte, quien asegura que un hijo suyo tiene un punto de droga detrás de una casa que le dejó de herencia a su madre en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Murió, nos dejó una, casa para nosotros, para cuatro gente. Y ahora hay uno que puesto un puesto de droga atrás, un punto de droga ahí, y que lo quieren matar a nosotros. En la parte de 144. Ya yo fui el conectar a y le he dicho, una parte Olivier Olivier, para para atrás, hay un punto de droga y lo un hijo mío. Que cuando pasen por ahí, que vayan ahí. Ahí está toda la vaina, pues, ahí tirada. Papi Olivier 144. ¿Cuál es la de la Bueno, que vayan y le ese, ese rancho de atrás. Porque el mío rancho, es de herencia de Solano, mío y Vicente. Y ahora quiero un amigo que es una droga, no hay esa vaina, ahí matar a uno. Ayer nos tiramos, ayer, y por ahí, un niño matarnos ahí. La por ahí que nosotros nos matemos eh, ahí. Pues la cosa que mía es una herencia. Yo, yo tengo eso en venta. Y nadie lo quiere comprar por eso, porque hay un puto de droga atrás. Bien, bien. Su noticiero Robinson Polanco.